Stone Town, que es la otra parte de la isla. miren, llegamos a este hotel, les voy a hacer un room tour. miren, nos pusieron flores en la cama. Tiene un pequeño closet. Y un baño. Entonces vamos a dar una vuelta por la ciudad que pues nos estamos mostrando. Bueno, aquí estamos en la parte histórica de San Zanzibar. Aquí está Mercury, nació. Como pueden ver es pequeña. Miren las calles, las cosas. Vamos a explorar un poquito. Fue colonizado por turcos y persas. persas. entonces se siente un poquito el ambiente turco y persa. Bueno, como pueden ver aquí, básicamente tenemos... Mercados. Mercaditos bonitos, con cosas muy bonitas. Sí, están bonitos los callejones. Bueno, hay muchos eh, mercados. Se ven cosas muy bonitas. Sí, es bonito, la verdad. Hay artesanías muy, artesanías muy bonitas. Y no, me encanta la vibra de este lugar, me gustó mucho. A mí también me gustó. ¿Eso sí te ofrecen? Pasadices, pasadices, pasadices, vea. La verdad la vibra es un poco extraña. Ah, obviamente hay africanos, obviamente estamos en África, pero hay persas, turcos, como ese tipo de vibra así medio oriente. Es maravilloso, como pueden ver. Miren esa casa tan divina. Bueno amigos, llegamos a un palacio. Se llama exactamente así. Kiri Palace. Como pueden ver, aquí está. Muy chévere. Maravilloso. Pasando rico aquí en Zanzibar. Mire este atardecer Zanzibar tan divino. Papá. Pasando bueno aquí en África. Bueno, aquí se van a lanzar, miren. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Qué tal este atardecer africano? Me muero. Buenos días amigos, ¿cómo van? ¡Chambo! Aquí te estamos en Sirsabar y mire que estamos. Es la casa de Freddy Mercury. Él nació aquí. Como pueden ver, le voy a mostrar una foto cuando era un niño. Una, él nació aquí en Zanzibar, velo. Ese es él. Ese es él. La estrella de, de Queen. ¿Y eso es? Nació en Zanzibar. Zanzibar. África. Bueno, como pueden ver, esto es un hotel. O sea, no es como tal una un museo, es una residencia. Esto es todo lo que podemos ver. Y tienen fotos de él adentro. Exacto. Y él vivió aquí, esa fue su residencia. entramos a la entrada, estamos en la entrada de la casa, miren. Tienen fotos de Freddie Mercury allá. Pero dice que... Sí, que no entre, que es una casa residencial. Entonces, pues nada. Solo les puedo mostrar esto, miren.

Thank you.